orzu kechir mening xayolimni kechir sensiz yashayolmas yuragimni zulmatga aylanmasin bu kunlarim mening muhabbatim sen bilan ko'rinar hayotim borligi baxtimning bag'rida yayraydi Together. tugadi jo'radagi maza qo'yilib rahmat qo'shilib uchun rahmat